wiki namba eyo tambula genesaga abafulula sa bagundi bagundi twakola kiro twakola kiro twakola kiro nga nabo banyini naye era bendavaayo mm. ne batwala ne ku lutalo neetekako ebimuli ntyo neyali omukulembeze w'olutalo wano mm-hmm. nekimanyi mu biwandiika nabiwandiika nembiweerezaayo ate kukubanga abirina bodde ewaffe wano balinga ssubi naye saagala siyogera ku balwanyi bano bokka abasivilian veterans mm. abasedunga bali tebayitabauva bano abakubi bemungu mm. bayitiribwa obungi wano wabeereddewo okutema ebijambiya mm. natambula nengenda nempita aba veterans emasaka mm-hmm. bembayite e masaka ne bakuŋŋaana bali lwaki tebajambayo mhm. basukka ebikumi ebibiri abo nabo nga gyebali gagyebalibagati aba senga tuba kamisioninga mm. nebukuuma ebyalo byammwe mm. temukusobola omulimu okubala abatambulalaga tetwaze tujja kudda mm. enkya nedde badde enkya nebatema mpulira bagati afaade wetuli wamuwa tuwa ekiragiro mpulira nenzira omanye ate ebirala bano boona baabaganda bafe abatusemberera obukuumu abatukyayisisa nae nitwekaanga batukaze batukase bukazi okumujaba nga ti oli bwaba takwagala omweleka bulesi naduli kakali wa adf yagendeekasense yali agenze okusigana bantu be kwegamba n'amalodi nga byayagala kusalabagamba nti ogenza kunoonya balwanyi abalwani <laughs> otaase mobilization eme kufa ku ground mm. oli nagamba oli mubayeekera nimubayeekera mpulira agoba ki yali agobakati kino mm. kyanyambyeko oludda olulala abo ababadde baroyo bano bagenda batunulawa mpulira ababadde abookulusegere badde bagenda abamulabira omukulu bade batunute saidi ki oli yatwalira museveni ekigambo hmm. eh, kyetwewuunyiza gadule eh, bweyagenza okutuuka emisoga bamwagadde bamwaliriza bungi nnyo hmm. naye nokakyayagala te okuteekawo kirala hmm. kyavaga ti aa ah, oba bamwagadde nange ayamusindise bajja kunjagala kulira naye nga egolo gyebagala okuteebamu kadde bolaba atambula bwati hmm. alabikanga ayagala okugenda okwesimbawo kubugayi lwaki ojweteka kakati oyo atayagala abo bamuyise kufuuki yatayagala kwesimbawo abo nga bayiseewo nga bayiseewo kulira kano kyebakubira omulaga nga bwotunuulira ono mpandiise okuva mu myaka gino omwaka ogwabiri mwena twalwanyisa okulwanisa federesto buganda esigalewo ogwabirimu omusanvu okutta katikkiro waffe ogwasatumu omwenda okutta kabaka waffe okwataano muesatu okuwaŋangusa saabasajja hmm. obwetwaze bujja olaba abakaago begaleese obwetwaze ogalaba kale no n'olwekyo kino kitulina okukola hmm. zange ekyo kirayo kinabaŋamba benalina walojjo hmm. nti kino kirongoosa tekiriko kadde mhm. ah? muzeeyi akomewo gyali nga bwe yajja gye tuli era nze saagala mu bantu bona njagala abo bokka abaalwana kyenaana mu gumu kyenaana mu mukaaga tudde engoma tatutwala kyankwazi kyankwazi lyali komera lya ssaabasajja obate yalinyaga mm. n'alifuula ettendekero ly'abakandaazi be ekyankwazi temwagalayo lwabyafaayo ah, ah. byali kubeera ah, nti abanga batutemukomera ensonga zonna ekkumi zetwajja nazo mm. tetwazikolera kyankwazi bwebali trit hmm. tutee mu ddwaniro lyaffe eoma eoma bonna abo bewagenda olambula awo bonna tutuule hmm. tuloke tujjayo ensonga zaffe hmm. twawabirawa kino enamba emu demokrasi tumuzanya oyo tumufunyeko ebitundu nsanvu unity tumuzanyeko tumufunyeko ebitundu nkaaga ah, ekonome hmm. tugitundiraga nti ebitundu nkaaga munaana hmm. kino tukizoo ebitundu bwe tugere nga tubiwa tuleke tugambe nti ekisinza tuyiga ki namba musanvu eni egamba hmm. we shall redress all the errors committed by the first regimes tujja golola ensobi zonna ezakolebwa zigavumenti ezatukulembera tutuusewa tyaha abaganda ne bannayuganda bannange obwakabaka bwabwe twabuzaawo b abaganda ne bannayuganda bannaabo abanjagwa ebyabo twabigira ki twabibaddizaakati gwe obinyagira ani yaabo banyini byo obwebiba buli gwakati ensimbi zonna eziri mubanka zinaaba zaffe mm-hmm. buli omu apakasa yajjako zaginake zezize ezize zagwanidde zakoleredde mpulira kale mm. akantu ako kajja tuyamba mm. okukomawo okulwanyisa ebintu bino njagala okusimba omulaka wali aai okulonda kwenca ah, baabakubye obululu wonna buli obwawaggulu buganda musigadde kakati naawe wenkubira omulanga wekubayisiza bino enebadde brief hmm. okwyitiramu hmm. n'okwyitiramu bobitwalira hmm. bamanye nti nga bwe bakoze buganda nebanga parliamentary nup dp fdc nabalala ne local gavument balagigattako nayo negenda awo tujja kubeera mu shedi ya myaka etaano lwaki ogiyita shedi kuba nababa bazze nabo baba bawano mu uganda webale nnyo hmm. oyo okujjako okulekalira wali mu palamenti ngaatudde hmm. gyebasalasalira omugaati abeerayo mbadde nsuubira haaji nti asalasala omugaati hmm. ogwaffe ffenna hmm. okugabanya bulungi n'abazze oba bubi obamukaddewansi naye ebyobufuzi si bwe gutambula mpulira who takes what all mm-hmm. who wins mm. takes the all Eh, ekyo ekibiina ekyo kiwambwa agambako nali nkawuliddeko eh? the winner take seat eh. all yes byebyobufuzi byebyobufuzi endowooza yangendowooza <laughs> yange badde endala mm. ku byobufuzi mm-hmm. oyagala kuntegeza gye mululimi olugonvugo mm-hmm. nti oli bw'aba yawankudde entebe ennene nga mmwe abazze temukwatagana bulungi naye tasobola batemera kyebajja nabo nammwe kenyini abazze mumulinako embiibi temusembera ku lujjulobulonaomulabako hmm. ojja kulabiranga ku palamenti ku sikuliini ya tv tojja kumutuukirira tojja kumutuukirira wajjawo wano akantu haaji hmm. omuntu yenna ne bwabazze hmm. nga nuupu bwe yasindisa abangi hmm. n'agende wa museveni bamulabanga eyaliddemu gye yava olukwe ah, olulinnya ye ati oyo mugule mpulira bakoze batya okusembera wali ne batalabibwa nga bali tugambe ate batukyusizeemu Mhm. local government mhm. bazikomyewo eri gavumenti egenda okulembera kubanga mhm. disitulikiti bebibegabega gavumenti bejja ku mutwe eteekako ebibegabega ebibegabega bino byebituusa wansi yonna ogwo mulanga apiiru kyobutulabanga mbatambuza olugendo oluwanvu balulabe era balutegeere nti omulimu gwotwolekedde gwakutagulula buganda mu matigga kyo kiri kye baagala hmm. mesagi yatuuse tojja eh, kutakolinga nayo bulala ku ludda lulala mhm. eno eh, mobilizationo gye nyina nyina yakalolwakenkya bakalongoose tulyoke tuddeyo tutuule hmm. okulaga dimandi yerwa aja oyinza okuba ogamba bwoti hmm. nga bano booyagala batu baleete hmm. babaddewo akaseera nga tebalina kyebatuuza lwaki tuba tubasabira baddeyo nga ne lwebabaddeyo tebalina kyebaleese baddeyo baluwa si bamanyi abagenda okwesimbawo mpulira katugambeko wafe weruweru hmm. yali yagenda ddalavuganya nebya paalamenti ate okyamwyita kyebaliwa uganda waluweru anewandisa kiro Da je se. <laughs> Kwe gamba. E mukalulu kencha haji. Yeah. E message ye richi. E message yange gamba. Mm. Obuta kutukana government. Mm. Na jiku na buganda jiku kula mu government kula mara amba kitole. Mm. E byake meka. Etano. Etano. Mm. Lokolo government bagizze n'olyo minisita bw'anaabwe ng'olaba wakiso giraba e, ebadde n'emirembe ebbanga lyonna mhm. endooliitoziriomumateeka mm. aganyigiriza tujja kaluubirirwa mu bumpi mpyagi ogamba mm. mulonde nrm erinannyini ntebe yenannyini ntebe nene eh. saavisi zisobole okukwatagana obulungi ku ground hmm. mpulira obyobufuzi batebuzze ku feva aji kutunuulira oli agambe nti okutuwa abanga atuyambye saavisi alina oziweereza niwaba aliyo ziwenaleo e, ebyo sebo ne yesu yagwosinza <laughs> eh. n'omwambalira n'omusalaba eh, sebo agambye nti oyo atali kulwaffe oyo ye bulabe waffe mpulira kale obanga kiva muye hmm. ate gwoba okyagamba kyekirala nzaani <laughs> nzaani eh. aki kyoyogedde hmm. nkijjamu amakulu mangi hmm. ti ku busungu bwe tulaba abali waggulu we boogeza mhm. kitunuulirwanga nti nno ku luno ate tuyinza okubeera disconnected so much bwe tute bwe tuta nakuzibu kitakwebeereramu lwakuba kigambo kyeri bwe tuteebereremu gano mu buganda ne mm. tuweereza abatusakira abaliraanye oyo nannyini ntebe ne mm. nkutegedde bulungi mm. ani tweyanziza nnyo obubaka obwo aje era babuulidde babuulidde naye njagala nkuleetere na bino bigendere ku pulogulaamu y'olwaleero aji baabakubye akabu bungi nnyo abagundiivu bangi baamudde mu kintu kimu aji mpaayo ensonga ezisuuzizza bano abakulu mu gavumenti ki ekibasuuzizza ebifo ebyo kuba buli gwe tubadde tulowooza nti ayinza okuwangula akalulu yagenze kaakati olugendo lwekuyitiddemu olutabaalo olulabe oganda lwezeerwana naye okuva ku bazungu mhm. bwobitegedde okuva ku bazungu baze balwana mhm. obyawukaganiddeko otya nabyo wano olwaleero abaana bano bammwe baffe n'abaana batuzadde bajja bamanye eggwanga lyabwe n'ebyalyo mm. bamanye ebyagundi n'ebyalyo mm. kakati bino bwe batobirongosezza mm. abo kanjogerere ku kojjanga esengona abadde minisita omuto emengo mhm. yagaa ti katugende mu senta ebintu gye babiteeseza hmm. amateeka ago gye tulina okubalwagisiza obukulembeze bwemengo nabulekabi mpuuga naye yaliwo emengo hmm. obategedde ku bonna wali owulidde yaleeta bagiyita gondi biiro e, e, e, balina kiseteka mu lulimi lwabwe olwekyenda byabukozi biiru eyo gireeta hmm. kubanga amateeka gamenti yegaleeta hmm. naye gwe kakakabwobona ogaleeta hmm. naawe wandika biiru yo nogikwasa sipiika negenda ku ode pepa bajje bagiteeseeko naye wali ogiwuddeko naga nti bagireese naye bagobye engobe sekona kubyafu seggona ne banneru ku lumuli banambooze banuna bonna bawanuse emmenga awo siwulirangayo yadde alina kakiiti akatini akoogera ku nsonga ezamuli naye bw'aba atambula eno bantu munonde okuzaawo semateeka semasonga ettaano federo naye ovogererawo naye ati wobeera mugibagiteeseza kyokyogererayo hmm. aji nawulirako olugambo nti yetutegeera eno birala naye bwolinnya wali ku palamenti nabo ebyabwe bikyukamu birala ah, kakati hmm. kyoba tonayo kwebuuza hmm. bano babaga ti ah, namwe mulinga ateesola ku kyoto kulwowulira essaawo bateesesamu kigumaaza <laughs> owulira essa eh. ogamba eh. Eh, gwaka <laughs> ate munanga nsesezaamu <laughs> aji kutegedde bulungi naye aji akalu kano mutabani wobuganda kyagulanye sentamu robert yalazeewo amaanyi ge ge yalaze mm. naye lwaki mumukutte lwaki mukwate ali waka kaakati nno ekigambo ekyo ensonga za security hmm. zibeera wala ate zibeera kumpi naabo abazikolamu hmm. mbadde nkyogala mabegeri nga tetulaba nakkuba kalu ne bagamba nti mumusamwasamwa n'ebigambo ebyo hmm. mujja kuleetera bannamu obuzibu zayingidde zizirye gi omusajja ono olaba gwebakuba ono owebikonde owekawembe nebamuteeka mu ttoko zaabwe ezikisuso hmm. ti atendeka hmm. ebyo naye bwayogera babuwaine bwayogera hmm. tumale kino nababuulira ekiddako ogenda kukola ki plan b plan b ngenda mukooti yakyogedde ate bagiraalika emanyiddwa n'oli ayasoma ebiwandiko yagaa nti yenna tumuwadde ennaku bweziki agenda alipootinge mu kooti kyobudolaba okuwangula kwabaddewo naye okuyingira gavumenti empya ngaabiibeeyi akadde ako ekikalesaawo ki kugonjola nsonga ezo zibadde zizikombaganye anagenda ah, yo atya ngaali waka mwamukutte hmm? mumulemesa n'okutuuka mu kkooti olowooza kabaka yagenda okuwaba omusango ogwataano mwetaano hmm. ataano mwesatu mhm. gugwe mhm. yeyalinnya mu kkooti simanyi si yalinnya mpulira baloya baba webali mm. bagende bagulewo omusango ogugwayo tekitegeeza nti bawuli bawabo bagenzi bagenda bawawabirira mm. nabali bamala baleeta mhm. ja mm. bwekibanga anaalipootinga mhm. abeerenga ava emubina ebyalogologo ate era nkubira abaana bange baleme kwetaba mu bujagalalo mhm. ne gavumenti gyebagala tebajja giraba bwebetaba mubujagalaozagenda mubujagalalo mhm. mwagalize ki mhm. agende ayingire mujje bapambale kubanga museveni nebwamwagala akawungeezi tamulaba naye ngaokujagalirewo newaffe wobulenzi nja kukala kino emyaka ngaataka akawungeezi bajja kukonona olyakuinaku access okulangirira ku lutalo kuba kufu mpulira hmm. tekuba kutuufu ogala kunjakunja abaana baffe babwerere nkutegedde bulungi hmm. ali naye yali anoonya akajagala hmm. afune obubaka buno buno nti ne bwaneeyagaliza ekisinga ali ayinza obutakiraba nowe kubanga omutwe bagugabye ne paalamenti negwa buli omu ekipiiki ekipiiki kakati kwogenda kulwana ku kiruwa ekyo kyotegedde kyebakubye mm. kuŋŋanya biwandiiko byo mm. ebikuwa obujulizi obwo mm. weebumbe kooti bano baleke nga balamu naye bino ebyokulaga ensi eh. begugunze okutivi bwokutunulira ogenda okukirabekkokokambekalakatabekigananisimutambula ensi esigala etambu webale nnyo nayenaye yonna musiibanga amerika yetuteya abajasi omuganda akugambye nti bali mpondera azika ah, hmm? baganda bange bagenda kumpondera gwomaze okufa nga naye ejagala lako naye bamutirako naye agende gwonoolabirira abaana be hmm. kitegete yaki information eyo nungi nnyo hmm. naye mumbeera eyo agi kakati ate n'abamulambulako ewaka masasi gavuga zaake yadde agenda mbuuka ezirikuba Eh, bwobangango oli musajja mukulu tunolira ebyekisajja ekikulu ayawula ah, omuddo n'ekimuli okiraba gwe baggamba nti waliwo ekiro hmm. nadiwanogoliagamba nti ah, ah, hmm. abo tuziiza boolaba hmm. baali bategeka bano bajja kubeeka baleba bajja kuba egindi bano bajja kuba egindi bajja eh? bakolerayo ki wano ate nga nange lubyalo nabiwulirana erimba nga tebintu ebyo byayita mikono gyani egyekisulusulu gityo ku gavumenti eno gabongiraku hmm. bw'oba owandiika bayeekeraku hmm. kumi hmm. <laughs> oba wakawandiikako kumi ate ekkumi yeriddako teriba niryo oba wakalabawo ekkumi lewesiga ekkumi eh. eddala siriryo mpulira mugende mutukettere tulabe bawandiika kwegamba mumuvinga nabo bagira ki bamuvinga bamuvinga kutegedde bulungi ayo bibere bya mizi bya mizi bwebibanga byowe ebiri atebibere bya mutima mulungi eno okeera enkya tejja hmm. kesezaako mpulira ayo ah! hmm. njagala kutegeera ayo hmm. oli munaluweere ogitegeera bulungi ng'oggyeko ekyabalwanyi bali boyogedde hmm. lwaki museveni teyawangula eyadde akafo mu luweero balina byebabanja abo benasanga ebusiya mbalala hmm. busenyi hmm. kasense balina outcram yemu outcram mpulira eh, kwega kyebatunuulidde kye kibagatta kyekyeremeseza akalulu kanoalikirala hmm. gwe naga ti abakajemeseza babadde mu amerika hmm. bawano bano ababaddeko hajibadde ŋamba hmm. tutuule eŋoma ng'abalwanyi tandeeteramu bonna bonna banajja kinaana mu musanvu mm. aa ah, twagala abaakakinaana mugumu mm. kinaana mumukaaga hmm? tudde kubanga olwo twajja ne gavumenti yaffe mm. ne sebateeka waako egyo tuba tusobola okutunulamu kirumirizibwa ali nti ne saavisi derivale y'abaana ababaddewo basudde nnyo emirimu gye badde balina okukola ne badda kampala kakati buli omu atunulira oludda lwe hmm. nze njagala kutunulira lwange lwa mobilization ya pata yange esobesezaawa nabali we banayagala oli ajja kudda sekinomu hmm. ategeeze hmm. abamulonda nti aaa ekiriwo mukisonyi okukino mukiro kukwenenya kwa buli omu osijja kwetegereza balala tojja kutunuulira bali ah! abaali mu buyinza ne balemwa bajje banyonyole bagere benyonyoleko mpulira naye nze njagala kunyonyola pate gyenaleeta hmm. gyenwanirira mpulira haji nkutegedde bulungi ŋenda hmm. kuba nga tutandika okumaliriza puroguramu eno haji hmm. era nga wekiba kisobose ngaolinawo obubaka obwenjawulo bwaligenza eri abo abagenda okulonda olunaku lwenkya nga bwawukana ku buli bwotuwadde naye leero na leero nsuubira aji ekigambo kijja kuba kyankizo kuba naalonda olunaku olwenja aji olinawo obubaka obwenjawulo obubaka obwenjawulo bwe nnina hmm. ng'omuntu omukulu alabye ku byobufuzi bw'abazungu hmm. neetunulira ku bufuzi bw'abaddugavu hmm. obw'emirundi egidiriŋana obote um, uh, one amiini obote t paulo muwanga ne bazi olwala obukeroba obategeera mm-hmm. abo mm-hmm. museveni mm-hmm. mbirabyo byonna bitegedde naye ngaomulanga kubanga nange embanjinga negenda mukikondalimu kakati oba baanabo banyize ne bagenda mu nsika eyo ekimpowooze mpulira ensiko gye bagenzeemu kwebasinzinyo bagamba nti ebyokulwanyisa basooka babisse wansi hmm. tuwanyisiganye kuba okulaba kusoma kuba batwale bwe yali akubiriza olukiiko olwokutuwa obwetwaze hmm. yagamba bwati nti bannayuganda bannange mbakubira omulanga mubeeko bye mufiirwa ku lwa buganda byeyagala hmm. uganda esigalewo bannange baganda bannange mbakubiriza nga basaba mubeeko byemukkiriza okufiirwa kulwa bannauganda bannaffe bibaginaki bibaagala uganda egireki ebeerewo okategedde kategedde kwekukkanjawo kukwali niri twava mu lukiiko muli nga buli omwafunye kikumi ku kikumi buli omu yalina okubaako kyafiirwa ku lw'obulungi bw'omulala na wano nno nga esente ziri waggulu walinga ettanka ebasapulayingira amazzi hmm. n'ozubikira bonna n'ogamba tebayo alinnyayo hmm. si balala si yagaba yagenda okupiirwa yekka naye gwe naawe nezzaniryo ne famiry yo ne baganda bo ali kusaidi efuna efuna naawe ojja kufiirwa kubanga kakati kuno okutwala kwa lokolo gavumenti hmm. tekukyusa buyinza gati kunakundira mhm. naye oba buli wabulaze hmm. obanga obadde genuin mhm. tuddemu tulonde olukiiko zino naffe tufune penetration tunayitira hmm. wano njagala okukulaga bwolaba bwagamba bati muleete abaana bayingire mujje buli omutayagala mhm. polisi bamufugaga ngaabafuga omwana omuto hmm. naye olumukuba ku polisi nti ani amanyiganye ne osi <laughs> nayagana okusindika omwana eh? mpulira ani amanyiganye ne dpc hmm. ekitegeeza nti buli ekikolimutuku kubanga nga olinamu kale nakyo olina yakukiikirira oba akumanyi nga wekumanye nti olimu kulesitayo mulungi yesu yatukubiriza bwati nti gwe omutuukirivu weekwanira emikwano mamo naatali mutuukirivu mhm. bano be bali bagoba mm. bano bali basembeza kakati obanga okyali munaddiini ngaobukristu bukuyisa kuli mm. bagenda okufufumula emisini mm. bakwekanga oyingidde wa mudala <laughs> <laughs> Naye oyina okubanga budala eh? <laughs> wakola naye omukwano. Ah, Gomuyita kolinki. Mpulira. Nga gamba nti nze mukulisi bwa gayina kya wabakiramu. Buli hmm. bana akugoba. Mpulira. Tu. Hmm. Bali nti okukutula gyonna. Hmm. N'osanga essabo lya gundi nga ligule. Olaba oli ekkata. Mpulira. Ne webikkane mu lubugo lw'osanzeewo. Mpulira. Atuwa nti aa ah, ah, nti wano wano wano ono abadde ayambadde bw'ati. Owonera buki? nali mu ssabo bwebukeera enkya bwojja n'ekibiriiti oyokye kwana eh. emikwano awatali kusosola kuba akadde kalituuka mm. ng'olina obwetaavu ah, obutakyajjukira nti wayogera bingi luli nkutegedde yaagi mm. information eyo mm. ngifunye aagi naye nga tumaliriza mukamawo yalaze alaga obusungu nnaku zo simanyi kikimutembye naye buli waaba ayogera takyali oli oli yajjanga nagamba ebyo biwedde ati kambakulembere ekyeyasembyeyo okwogera yalaze nti ebuganda eno mumuyisizza bubi abalonze sigwe kyera amanyi ani abadde akolagana nani anyani mitingaani era abadde alabaagambo ah, nga byabusunguebyo hmm. ekyabampisizza hmm. kujjawo ebyo oludda lwe hmm. lwawangudde aleme kutwala nalumanya nesaalumanya kubazingira wamu wazira yebuuze bwebuuza weyagidde aigoobo nakyamirawa kakati what do you want me to do for you mpulira kikikola ekyo tukyagala nga tulimanga mu lituti yaffe muzeeyo tuzeeyo ku refreshinga mpulira ah, era ebino bebitibibawo gwesekate hmm. byaliwo oli alirangiridde kino okutanula leero hmm. byonna bizizza bujja byali birazeewa byaliwo ndoza kireka byaliko evuvu <laughs> nga nabisimulako nebishanana eh. mpulira hmm. nkutegedde bulungi ali hmm. kale obubaka bwotuwadde olwaleero hmm. katonda akuwe buwangaasi etuliretuyaga obubaka obulala tubeere ngaera gitukusanga ku lwabannanga eno wetubadde ntyagala okukubiriza mwenna abalaba vidiyo zaffe zino ti mwongere obubaka bwa hajo obusaasaanya n'obutwala ng'ekintu ekikulu nnyo kubanga buliwo ebyafaayo okuyiga saako n'otutulengezaako ku bye tuba tutannalaba mu lunaku lutannakeera kale no aji tukusiibudde mpozi ng'olinayo akatalekeka bwe mm-hmm. kaba nga tekaliiwo mm-hmm. tuli kulaba olulala yenze kanka kapita eri omwami deriki eno mm-hmm. omusajja omukulu gwe tutambula naye wano tubasiibudde mweraba